ассалому алайкум бародарои азиз ина мо пайшам бозор академа си боша соат ҳаштдеса понздаҳ такам ҳаштдеса саҳарӣ ҳафт градус гармай гулисавои даруни парк парки калхозобод амад саҳарӣ на автобур муистай расӣ боша озир پنجشنبه بازار میده اینجا بلیارد خونه بلیارد قیمتش نه این سهره بشی تلخوزه بازار تلخوزگو مرزان سلام علیکم چطور سلام علیکم نیاز پیش تاکسیوری گوش بزرگ میده این سلام علیکم رو ایدا اونم بگن نیکس رو کرو بعد هم وقت خواهد اشان پیشم بزرگ میدم کتی بارمسیز ما؟ بارم بارم ey hormang aka qandaysiz o'rmisiz charchab yuribsizmi ishlar bo'lyaptimi ayni payshanba bozor trafik kurashga yosh Yine perşembe bozu. Merhaba. Samusa behtari. Evet, tayyor bo'layapman. Qachon yopasiz olasiz? Qachon yopasiz? Yo'q-ku, men ochayotganda olaman. Qachon var. Merhaba. Okey, merhaba. Yine samusa garam. Qo'y go'shti mi aka? Qo'y go'shti. Merhaba. Samusa uspandiy. O'zbek. гузашта шуда. Истуда буда гузашта? Икоди кума? Валлоҳи мо шабӣ. Ҳаро да. Ина. Чанта ин бачаҳо тандирмон тайёр шуд ина самбусаи гарм одина нахбуса ӯш мекунед Hayır olsun göster. O kadar tabağını açıyor Bila pusha bine bacho samsa na na karam shida sakshi dikta ta shop ola samra ina bo dai ja bo samzora asma desa arham Dur be, tek meydana, tek. Merhaba. Gitti bana. Yiyor musun bunu? Ali Makam. Amrom ne? Ne olacak? Dur, olmadan. Yok, Ра неч пули сом сака? 5. 5 сум бед? Овки 5 сум. Ина. <clears throat> Самсай бови. Ха, самони. Масма 8 сум да мархамат, бачо. Гусбанди. 8 сум аш гусбанди а? 5 сум аш бови а? Не барака. Бови 8 сум гусбанди. Ну, дау парашан тайёр шуда тоз мекана тамошо мекунаст боша. Ина мархамат, самсамо тайёр шуд. Sovet Tojikistoniga uchradi yetadi ha inshaalloh operator olyapti Güzel. That's free than all too. Ah. Yeah, yeah. Thank you. qo'yni qadar molni qadar o'zlayapsizmi нахари тамтай гарам узур меравада хасия чой гарам кутия чой хабут кати шешам бозор тамтай гарам ишманишам бутай гоишам Alo. Aca cadê acá? Aca, trebuie e vreau să mă Aca telefon ca n-ai dai mă de aca mor orice nu telefon. Mai la conectat. Hello. Aquí surta ya. Tamam. Kuman akacak, kuman işte. Işte. Hey, yani ина бачаҳо саҳар захир карда бехар ина бояд ҳадига самбусара мечашем шоло ина самбусара тамошо кунем бай бай бай бай ина гӯша тамошо кунем самбусаи гӯспанди ман ҳама майлака бопта ишларга омад самбусага гавиё қуларда кунм аса сомо бойла намайлака бопта барори кор ина пайшанбозор бопта ка анорик ҷоя ка анор анор ҳам мест мест не ба ба ба 15 сомон ина анор пеш пеш бо маҳалли марори кора ка ина бачо кунҷараро нақша пурса будин 5 сомону чанд дирам ака 25 дирам 25 дирам 5 сомону 25 дирам ина кунҷараи калхозобод دیسان خلو پایشم بی بزرگ دارن پایشم بی بزرگ دمار همه اینا اونجا را تماشا کنیم بچه ها پنج سمان و بیست پنج دیرم بیش سمان و ایگه نبیش دیرم کنجا را من همه تماشا کنیم بچه ها دارن پایشم بی بزرگ دار اینا یک خوبچش کنجا را پنجا کلو دو ساده شست دو سمان ها من همه یک قبچه 262 تومان 50 کیلوگرم مرحبا بچه ها تماشا کنید نرخوی کنجره برادر از این پشمه بزرگ سوالو گاوزن اون را رفته است برادرو خروجین چه یوش یوش هر دوشه ششمی مزار سوالو کلیستان من همان یادو اینا ماشا میکنیم اینا چند شدی؟ سی و ده؟ سی هزار دو ست سامونی ها؟ بازار چند سامونی ها؟ بازار چند سامونی ها؟ اگه بازار چند پرسید است؟ دو هشتاد دو هشتاد سی هزار چی؟ سی هزار یا؟ سی هزار دو هشتاد بازار دو هزار هشتاد کرده است Kaçıyor yoş yoş. Çarşı da kapı kaçıyor. Üç yarım. Söyleyeyim arkadaşlar. bu kaça yoş yoş. Dövüneyim hazır somoni. İki yarım somon. Ozu dı hazır pısı desta. Eş, bunacım da yanacım. Urgoçi. Bunu sen iki mi kılaptı mı? Vermadiyiz на бозор ду ҳазор савдо кардеста худаш ду ҳазор сомон олдест ина бола шаш ҳазор дута сомонда ина гунаҷина гирифта бу нечинчи гусаласи биринчи ина яким гусалаш будааст шаш ҳазору сесад сомонида bu g'unajim do'salarsa birinchi ham g'unajim deyman hamma 12700 تومانی بوده 2200 تومان کلی سودا کرده من همه اونا جنچه یوش یوش سویجه سی و هفت گفتی نکه؟ سی هزار هفته سومانی ایش سی هزار چهار ست سومانه؟ مرحبا روش روش ҳама тамошо мекунанд ин як наҷино чор ҳазор томон бозор се ҳазор ҳаштад томон савдо кардистар унаҷино ёш ёш чор чор ҳазор томон бозор чанд савдо кардистар сию панҷ сию панҷ се ҳазор панҷсад сомонӣ چند شد گناجی نکه؟ گناجی نه؟ که؟ گناجی نه؟ چند کتی نکه؟ سیونی مزار این ها گناجی چون یوش یوش سیونی مزار سامون بزاری پیشمی بزار این ها بقچه بویش یوش یوش بوده بقچه یوش سیونی مزار سامون Ene tunajim da se azor tomon. Bozo se azor koyom kusi desen marhama. Se azor afsa tomoni tunajin onda. Bozo se azor se sat kadesen. Marhama. Yoş yoş tunajin. Бозаки 1300 сомонӣ савдо кардистам. Мина, боя гона дуро ёш 4000 сомонӣ. Бозори 3400 кардиста, иша 3200 сомонӣ. 3200 сомон дешиапти бунусина, гона жилла. Ал бунусина 3400 дешиапти бозор. Манава. Абрам. Sevim, sevim, sevim.